ليش حكامنا في دول الخليج العربي يرفضون استقبال اللاجئين السوريين والعراقيين؟ ليش كل هذه الأموال لدعم الإرهاب والإرهابيين في سوريا والعراق على حساب شعوبنا؟ ليش ما يتحمل حكامنا مسؤولياتهم ويعتذروا للشعب السوري على الأقل؟ إن الله يحب الخاطئين الذين يتوبوا للأسف حكامنا أهانوا الشعب السوري والعراقي واليمني من خلال إرسالهم ودعمهم للإرهاب هناك اللي تسبب بقتل وسبي النساء وتدمير البلاد ومقدرات الشعوب حنا الخليجيين وبالأخص السعوديين نغيث الملهوف ونكرم الضيف والغريب هذه هي عاداتنا وعادات آبائنا وأجدادنا ليش أصلا تدخل حكامنا بشيء ما يخصهم ليش هذه اللقافة والأهم من هذا ليش ما تتحرك شعوبنا الآن علشان يقولوا لحكامنا كفى متاجرة وسفك لدماء الأبرياء كفى تهور ومقامرة بمقدراتنا وأموالنا كيف ممكن يكون الوضع لو أن هذه الحرب تصير الآن عندنا وأصبحنا حنا اللاجئين عند دول الجوار فهل سيشفق علينا أحد؟ أم يشمتون بنا ويقولون مثل قول النبي الله أشعياء ويل لك أيها المخرب وأنت لم تخرب وأيها الناهب ولم ينهبوك حين تنتهي من التخريب تخرب وحين تفرغ من النهب ينهبوك هذه بأشعياء 33 واحد رسالتي إلى شعب الحبيب فلنتكاتف معا الآن ونعمل على وقف هذا التدهور والتدهور السياسي الذي يضر بنا وبسمعتنا حنا كمواطنين خليجيين بالدرجة الأولى أنا أرى بدء الدينونة والعقاب يحل على الشعب الحبيب الآن بسبب تهور حكامنا وتعنتهم وتكبرهم وما لم تعترفوا بخطاياكم يا شعب الحبيب وتوبوا قبل فوات الأوان ويتجاوز عدد قتلى شعبي الآلاف فسيكون هناك سيف دينونة للأبد سيف دينونة الثأر والانتقام سيف الحرب بعد ما كنا نعيش في سلام أعلم بهذه الدينونة واشعر بها كما تشعر أنت بها الآن لكن عليك تحمل نتائج أعمالك أيها المخرب المتهور تقبل سماح الله بدينونتك بكل تواضع وقبول بقضاء الله لأنك ستدفع حتما الدين إلى آخر نقطة دم أما أنك تقبل عمل الرب يسوع المسيح الخلاصي من أجلك على الصليب هذا هو الحل البديل لأنه قد أكمل ودفع ثمن خطاياك أحبتي اقبلوا الآن عمل الرب يسوع المسيح واختاروا الحياة فالمسيح هو الله المتجسد ومانح الحياه